Здравствуйте! С вами снова я, Флюза Хайдарова. Этот обучающий видеоурок посвящен конструктору мини-сайтов за 5 минут от компании Ruil Soft. Замечательном инструменте, без которого строить бизнес в интернет не представляется возможным. Посмотрите видеоурок до конца, и вы приятно удивитесь, насколько быстро и легко создавать мини-сайты на этом конструкторе. Не нужно обладать какими-то специальными знаниями, что очень важно для новичков. Рассмотрим интерфейс конструктора или, проще говоря, его внешний вид. Интерфейс разделен на три зоны. Первая зона – это рабочая зона. Она самая большая. Здесь мы будем создавать свой мини-сайт. Вторая зона Зона номер 2, она находится в верхней части конструктора. Нажимаем на кнопку «Меню». Появляется выпадающее окно. Здесь вы видите все кнопки, которые дублируются на синей верхней полоске. Итак, рассмотрим, из чего же состоит меню. Первая вкладка «Дискета». Она означает «Сохранить». Далее идут две стрелочки. Одна с поворотом влево, другая вправо. Стрелка с поворотом влево означает, что можно вернуться на шаг назад. Стрелка вправо возвращает на исходную позицию. Следующая вкладка «Чистый лист». С ее помощью вы сможете создать новый мини-сайт. Далее идет вкладка «Папка». В ней хранятся все ваши ранее созданные проекты. Это могут быть мини-сайты, страницы захвата, воронки, вирусные открытки и так далее. Следующая вкладка «Получить ссылку», при помощи которой вы сможете получить ссылку на ваш мини-сайт. Далее идет вкладка HTML, эм при помощи которой вы получите код вашей страницы. Далее вы видите белый листочек, а на нем изображена лупа. Нажав на лупу, вы сможете просмотреть как будет смотреться ваш мини-сайт в интернете? Стрелка влево-вверх. При помощи этой вкладки одним кликом мыши вы сможете выложить свой мини-сайт в интернет. Значок вопроса означает помощь. Когда кликаете на этот значок, появляется выпадающее окно. Здесь вы можете воспользоваться полезными ссылками. Здесь и смайлики, генератор текста, анимированные гифы, много разного. В этом окне есть ссылочка, с помощью которой вы сможете обратиться в службу поддержки. Далее, в верхней части конструктора мы видим вот тут вот название «Безымянный проект», так как мы еще своему проекту не дали название. Когда вы создадите сайт, назовите